गजनी की बहारों फलक के नजारों गजनी की बहारों छबी की नजारों जमी की बहारों उठो हम की मारो चलो खुशी सब मनाओ हुजूर आगे है खुशी सब मनाओ हुजूर आगे है अनोखा निराला सुल्तान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया अरे बादशाह अरे कंज कला जिकला